हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो जावास्क्रिप्ट को लेकर के है जावास्क्रिप्ट में एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया है आप देख सकते हैं इसको एस बॉडी और फिर यहाँ पर इस तरीके से लिखा है और स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने की कोशिश की है स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने की कोशिश की है यहाँ पर मैंने लगाया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट और इसे डेमो नाम दिया है तो यहाँ पर चूंकि पैराग्राफ आईडी में मैंने इसे डेमो नाम दिया था तो यहाँ पर डेमो दे दिया है और फिर बाकी की कोडिंग आप देख ही सकते हैं और जब इसको मैं सेव करूंगा सेव तो पहले से कर रखा है मैंने तो यहाँ पर अब जब इसको चलाऊंगा इस पर डबल क्लिक करता हूँ और ये जैसे ही ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से ये प्रिंट होकर आएगा क्योंकि मैंने स्ट्रिंग लिया हुआ है तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया it's all right he is Mahendra Singh Dhoni और ही इज़ कॉल्ड तेंदुलकर तो ये जो है मैंने प्रिंट करवाया है आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं लाइक मैं यहाँ पे अपना नाम भी दे सकता हूँ ठीक है लाइक यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ ही इज़ कॉल्ड सूरज जैसे देखिए ये यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ बाकी फंक्शंस वगैरह जो यूज़ किए हैं वो तो आप देख ही रहे हैं ठीक है यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ से इसको करवा देता हूँ एक बार रिफ्रेश तो आप देखेंगे कि तेंदुलकर की जगह सूरज प्रिंट होकर आया है तो इस तरीके से छोटा मोटा प्रोग्राम आप बना सकते हैं इसे स्ट्रिंग कहते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग